Thank you. principios del lado oscuro, construir monumentos y maravillas que hablen de nuestra gloria a las generaciones venideras, Que nuestros trupes imperiales que con devoción al imperio han luchado contra el enemigo en mil batallas, os sirvan de ejemplo. Mi fiel lugarteniente, hoy aquí para sellar un ventajoso trato. La galaxia entera se rinde al poder del emperador. Santiago de Compostela, moderna y visionaria, ha sabido ver su importancia para el imperio. Pero tan solo ha empezado a descubrir su verdadero poder. El emperador lo ha predicho Santiago ha de unirse al lado oscuro. Juntos nuestro poder será inigualable. Analizad vuestros sentimientos. Sabéis que es cierto. Es vuestro destino. emperador en persona me envía para supervisar el proceso y asegurar que ocupáis el lugar que os corresponde. El Imperio sabrá recompensar vuestros esfuerzos.